Jiro. Peux-tu nous chanter et jouer la musique qu'on apprend aujourd'hui Merci Jiro. Voici la mesure d'aujourd'hui. Voici la première note. C'est Do avec la main gauche, Do, Do. Ensuite, ajoutez la main droite avec le pouce sur le Ré. Comme ceci. Do. Ensuite, Ré. OK Pour cela, on va répéter cinq fois. Do. Ré. Première fois. Do. Ré. Deuxième fois. Do. Ré. Troisième fois. Do. Ré. Quatrième fois d'abord la main gauche, ensuite la main droite. Ok Ensuite, Do, Ré. Encore la main droite, elle va continuer sur le Mi avec deuxième doigt. Comme ceci. Donc, on a joué toutes les trois notes, comme ceci. Do, d'abord avec la main gauche, ensuite la main droite et la main droite. Mais séparément. Do, Ré, mi jusqu'à là. Ok Maintenant, on va répéter cinq fois. Ré, mi. Première fois. Do, ré, mi. Deuxième fois. Do, ré, mi. Troisième fois. Do, ré, mi. Quatrième fois. Do, ré, Maintenant, mi. Très bien les enfants. Ensuite, ça continue comme ceci. Do, ré, la main droite, la main droite. Oh, maintenant c'est la troisième doigt et vous jouez fa. Ok Do, ré, mi, fa. On monte jusqu'à fa. Ok Maintenant, on va répéter cinq fois. Do, ré, mi, fa. Première fois. Do, Ré, Mi, Fa. Deuxième fois. Do, Ré, Mi, Fa. Troisième fois. Do, Ré, Mi, Fa. Quatrième fois. Do, Ré, Mi et Fa. Et cinquième fois. Ensuite, vous pouvez imaginer, ça va continuer encore. Cela donne Do, Ré, Mi, Fa. Montez encore. Sol, bien sûr. Sol avec le quatrième doigt. Cela donne encore une fois Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ok Alors pour cela, on va répéter cinq fois. Do, Ré, Mi, fa, sol. Première fois. Do, ré, mi, fa, sol. Deuxième fois. D'abord la main gauche, ensuite que la main droite. Ré, mi, fa, sol. Troisième fois. Do, ré, mi, fa, sol. Quatrième fois. Maintenant, c'est la dernière fois. Gauche, droite, droite, droite, SOL. Très bien. Maintenant, avant de terminer cette leçon, on va enchaîner les trois mesures que vous avez apprises. Sol, mi, mi. I. Maintenant, deuxième mesure, fa, ré, ré. Et do, ça monte, ça monte, ça monte, sol. Très bien.